diversidade, respeito, valorização, democracia, independência, responsabilidade, multiculturalidade. O projeto uh, Musa acabou por eh, ter uma influência muito grande logo após o término do, do no sentido em que eu procurava uh, uma especialização muito específica no âmbito da, da comunicação e da, da, da, própria experiência dos museus, uh, procurava uma, ah, aperfeiçoar as minhas skills na, na, nas experiências como visitante, daí ter escolhido depois também um perfil como Digital Interactive Experience Developer, e acabou por ser uma experiência também muito interessante, no sentido em que tive a oportunidade de começar um estágio no Museu de Alberto Sampaio e aí fazer uma proposta para desenvolver um projeto de, de sonoplastia em que o objetivo seria sonorizar determinadas peças uh, do museu, nomeadamente peças que tinham em si representadas elementos relacionados com a música, sejam instrumentos musicais, anjos, sinos, portanto, tudo aquilo que podemos relacionar com o âmbito musical e desenvolver uh, ah, peças sonoras que nos pudessem dar uh, uma informação adicional sobre essas peças e, uh, e também oferecer aqui uma proposta diferente de interpretação e dinamizar um bocadinho a experiência que o visitante pode ter no, no, no próprio museu e tornar a experiência muito mais interessante do ponto de vista interativo e foi esse objetivo fundamental deste projeto, que tem corrido uh, muito bem. O estágio que temos vindo a desenvolver, tive a oportunidade de desenvolver um projeto relacionado com a rede de mosteiros da Norte, que a Direção Regional está, está a promover, e que consiste precisamente no desenvolvimento de um site que agrega toda a informação disponível sobre, sobre essa rede de mosteiros e digamos que fui beber muito do, do conhecimento e da experiência para fazer este, este trabalho precisamente a este curso da música. E o curso tem, ele tem contribuído muito na minha atualização das experiências digitais, porque eu sou uma pessoa mais voltada, dentro da museologia, mais voltada para mediação e, e venho do design. E era importantíssimo eu perceber eu, quais são as novas tecnologias, quais são as, como eu posso utilizá-las e empregá-las para atender as expectativas do público que vem sempre dos novos públicos nos museus. Eu sou bibliotecária, trabalho no Centro de Alimentação no Museu Local e acho que muitos dos conteúdos que, que foram dados ao nível das duas fases do, do curso tem-me permitido explorar novas ferramentas e coisas que eu posso, de facto, aproveitar na minha, na minha atividade e acho que isso tem sido a mais-valia. Integridade. Acessibilidade. Compromisso. Lei. Coerência.